altzako komunikabideak. Auzotik kanpo geratzen ziren albisteak jakiteko, familiako kideekin harremanetan jartzeko, medikuari deitzeko edo lagunekin geratzeko komunikabideak asko aldatu dira azken urteetan. Batez ere interneten etengabe komunikatuta dauden telefono mugikorrak asmatu zirenetik. Lehen, edozein informazio eskuratzeko liburuetara jo bertsen. Liburutegiak batez ere garren mendearen hasieran hasi ziren jendearentzat zabaltzen. Eta hasieran, asko kostatzen zen interesatzen zitzaizun gaiari loturiko liburu zehatza aurkitzea. Horreta zain, beharrezkoa zenuen informazioa lortzeko denbora asko behar zen. Liburutegira joan, liburu hautatu, ure irakurri eta beharrezkoa zenuen informazioa atera. Liburutegietan orain, Bilaketa sistema informatikoak daude, baina orain dela hogeita hamar urtera arte, liburuak eskuz betetako fitxetan bilatu behar izaten ziren, eta liburu zainari eskatu. Hala ere, prozesua oso aberazgarria eta entretenigarria zela kontatu digute hainbat altzatarrek. Eguneko albiste garrantzitsuenei dagokionez, informazio iturri nagusia bizilagunek kontatzen zutena izaten zen horreta gain, irratiaren bidez ezagutzen ziren munduko berriak. Eta egunkaria erosteko dirua iristen bazitzaizun, inguruko gertakari garrantzitsuenak irakurtzeko aukera zenuen. Egunkaria ozenki irakurtzea ere oso zen. Horrela, albisteak jakiteaz gain, elkarren artean komentatzen ziren. Ogei garren mendeko berrogeita mara markadaren amaiera aldera, lehen telebistak iristen hasi ziren baina familia gutxi batzuek zuten telebista etxean izateko aukera. Telebistak zuri beltzean ziren, eta hasieran kanal bakarra zegoen. Mila bederatzireun da irrogeita zeian, bigarren katean sortu zen arte. TVB e edo UHF izenez ezaguna. Bizilagunen batek etxean telebista izanez gero, bizilagunak bere etxera hurbiltzen ziren telebista apur bat ikustera. Beraz, telebista bizikidetzan ikusten zen. Duela gutxiago, mila bederatzire ondalo erogeita maikan, altza irrati da sortu ziren kasarez kulturetxean. Irratia nola egiten zen ikasteko, eta uzoko eta inguruko albisteak kontatzea zain, altzatarren intereseko gaiak irrati bidez zabaltzeko. Egun bat altzatarrek hartu izan dute parte, programak sortzen eta ikasten. Ondoren, kasarez irratia deitu zitzaion, eta duela oso gutxi, 2008ko urretik aurrera, Donostia kultura irratia izan da. Azken aldaketa honen bidez, irratsaio gehiago sortzen dira, baina aldi berean, auzo izaerati irirako jauzia egin du. Eta kultura edukiak dira nagusi. Eunda zazpi FM frekuentzian entzuten da, edo bere webgunean. Komunikazio pertsonalak ere asko aldatu dira azken berrogeita urteetan naiz eta modu batzuk ez diren modaz pasa. Altzan, norbaitekin geratu nahi bazenuen, bi era nagusi zeuden. Edo aldiz aurretik ordu eta lekua adostu, edo besterik gabe kalera irten eta lagunekin topatu. Aur eta gazte gehienak plazan edo jolaslekuetan lekuetan elkartzen ziren. Eta helduak berriz, auzoko dendetan, kalean, tabernetan, plazan, garbitokian eta duela gutxiago kiroldegian, kulturetxean eta horrelako lekuetan duela berrogeita mar urte, gurasoek beren seme alabak non zeuden jakin nahi bazuten, kalean zeuden bizilagunei galdetzea zen errexena. Eta hauek, auzoko aurrak non zen biltzan jakiten zuten gehienetan, erni biltzen zirelako aurrak babesteko. Altzako bizilagunen artean zaintza harreman handiak zeuden. Garai hartan, hasi zen jendea etxean telefonoa edukitzen, baina lehenago, oso gutxik zuten eta altzatik kanpoko pertsona batekin hitz egiteko ezagunei eskatzen zieten telefonoz deitzea. Edo taberna batean baldin bazegoen, batzuetan tabernariak berak hartzen zuen deia eta mezua jasotzen zuen. Medikoari deitzeko ere, askotan telefonoa zeukan bizilagunaren etxera joaten ziren. Presazkoa ez bazen, orduan gutunak ziren komunikabide arrunta eta errexena. zen, baina itxaron behar izaten zen. Gutuna, Espainia berneko lurralde batera iritsi barba zen, iru zazpiegun tartean behar zituen. Eta gero, erantzuna jasotzeko berriro itxaron behar zen. Orduan, azkenean, ama egunetan jasotzen zen erantzuna. Imagina ezazu, nola izango litzateken zure bizitza telefonorik gabe. Idatzi eta bidali alduzu inoiz gutunik? Irratian zutea gustoko duzu? Hartu duzu inoiz parte irratsaioren batean?